Om Swastiastu. Oh, 風を待っていた もう忘れてしまったから、夏の木陰に座ったままアイスを口に放り込んで風を待っていたもう忘れてしまった